ajudando. Olha um aqui. Ah, assim. É, papai, eu um pouquinho lá. Vou pegando, né? Coxinhas o quê? Coxinha. Na praia? Na praia. Abre aqui. Tá cheio de conchinha já. Vamos lavar a coxinha agora? Vou encher de água. Bora levar lá pra gente lavar. Bora. Aí, vamos lavar eles? Pra gente mostrar pro pessoal, vem cá. Olha. assim, olha, a gente lava aqui, aqui tem água. Água mineral de lama? Ó, ainda fazer assim, ó, peraí, que aqui tá sujo. Deixa eu botar um pouquinho d'água aqui, peraí. Não, vem, vem cá. Tá certo. A gente vai lavar as conchinhas e botar no outro balde, né? É. Fala aqui com o pessoal. Eita, três. Foi um monte. Quatro. Foi um monte. Cinco. Vamos mostrando. A gente pega a conchinha e mostra pro pessoal. Olha, pessoal, essa conchinha como é linda. Olha, essa daqui, essa daqui já. Vou pegar lá. Não, tem aqui já. Lava aqui. Olha uma grandona, que linda! a gente quer passar o necóbrio, e aí a gente tem esse fofinho daqui, né? É bem pequenininho, esse é fofinho, né? É. Vamos botar esse, olha, esse grandão, olha que bonito, vamos botar ali, né, que já tá lavado. E a gente tem, esse aqui tá lavado e esse aqui. e aí a gente vai pegar lá embaixo. Tem mais, né, lá embaixo? Olha isso que tá na tua mão. Mostra aqui pro pessoal. Mostra. Que bonito. Esse cabelo e esse vestido e esse dele. É o nome deles, é? É. Tá certo. Tu vai levar todos pra casa, é? É. E esse aqui, ó. Pincel. Hum. Hum. Esse tem. Esse toplete. Toplete? É. E os outros?

mostrar pra eles aqui, ó. Olha. Mostra, mostra pra eles, olha. Todas as coxinhas que tu pegou, vem cá.